Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a re întregi. Uh, este a completa un întreg și m-am gândit la un puzzle, că noi suntem ca un puzzle, uh, ceilalți din jurul nostru sunt bucățelele din acel puzzle, că vrem sau nu vrem, că este o bucățică poate care nu arată foarte bine, uh, sau că este una frumoasă unde se vede fața și e foarte clară, și ceilalți sunt uh, bucățele din, uh, din puzzle-ul care suntem noi. Pentru că eu sunt suma tuturor uh, silvianelor și cele mai puțin bune și cele mai frumoase și cele mai înfloritoare. Și cu logica asta sper că o să știu cum să fac cu celelalte silviane pe care le voi întâlni în ceilalți oameni. Pentru tine ce poate să însemne are întregii. Ciao!